tema di jodo haroda umbana jolo ngai muri le jolo gaso susah poso kamangere ata tau huni horo kita perenia heo huni tujuru tareo komamo taungelo reto Iwado puju pejo Iwado rutarevo Imue Demila tuno oma merali mbasa inua Ngai muri meralekanua Susah mengadoi kurang jati korupa ola susangan nikura luno nuwa ata dua kita iba susah doa iba dorunda tebo gitu ah sobe imugao sobe jakao Iki seso wilo balo pereso timbatato Demi membana ambo Sobe ka emango Sobe ajilando Demi leka ambo mbaro Maisai kita walo Kage naisa o Madu buku ukamambana tadowate pare lolo jawa utuka kobe kobelaja bododowe dole langa suja uriro rosenora boda besihe ajapa boa waro puli leba utatambu hongo manu hena bo opere tukareka dibadolobanea tabona bimema majudoba tauga edo idoka madu one ate kita funga gae jala mbaroa kagoda da ujolo joa Kama eo iwa noa Demi eo iwa sekolah Menga SMU doa pondo tahu turu hora Ata tau sendi songga Ata tau moa dola Sobe gao Sobe jakao saiso wilo walo pereso di batato demi ya membana amo Sobe kae manggo Sobe adilando Demi ya leka ambo baro mai sai kita walo Tage isao sobre imugao sobre yacao sobi, isobilo valo pereso timbatato demi mumbana ambo sobre cae mango sobre agilando Demi leka ambo mai maisha ikitavalo tage genai isao